Напевно, ви, як і я, не дуже замислитесь над тим, як відрізнити живі речі від неживих. Людина жива, камінь ні, все просто. Однак вчені і філософи так не вважають. Вони витратили не одну тисячу років, намагаючись з'ясувати, що робить нас живими. Великі мудреці від Аристотеля до Расла пропонували свої пояснення. І до сих пір не придумали визначення, яке б задовольнило кожного. Але моя вчителька з біології вимагає в мене раз і назавжди вирішити це питання. Тож, напевно, я не маю іншого вибору, як спробувати знайти сенс життя. У школах дітей зазвичай вчать пам'ятати сім процесів, які нібито визначають життя: рух, дихання, чутливість, зростання, розмноження, виділення, харчування. Хоча це корисний старт для розуміння життя. Цим все не обмежується. Є багато речей, які ми могли б запхати в ці рамки можуть назвати живими. Деякі кристали і функційні білки, пріони, і навіть певні комп'ютерні програми будуть живими, якщо виходити з цих семи ознак. Класичний приклад віруси. Хоча вірусу не вистачає багато речей, необхідних для входу в клуб життя. Вони мають інформацію, закодовану в ДНК або РНК. Це суттєва ознака життя ДНК або РНК є у будь-якої живої істоти на планеті. І це свідчить про те, що віруси можуть еволюціонувати і розмножуватися. Правда лише шляхом захоплення живих клітин. Окей, Google, для відомого нам життя необхідна ДНК або РНК. Але як щодо життя, яке нам поки не відомо? Визначити природу інопланетного життя непроста справа. Багато вчених використовують міркоорганізми, здатні виживати в незвичайних умовах, як тестові зразки позаземного життя. Вони вважають, що життя деінде може існувати, в абсолютно інших умовах, але буде схоже на життя, яке ми знаємо на землі. Спроба використовувати наші знання земного життя, щоб знайти інопланетян, можуть призвести до помилок. Наса, наприклад, вважала, що зробить хорошу роботу в 1986 році, коли космічний апарат Вікінг 1 успішно сів на Марсі, оснащений трьома тестами для визначення життя. Один з тестів тоді показав, що на Марсі було життя. Рівень вуглекислого газу в марсіанському ґрунті був високим, а значить, у ньому жили і дихали мікроби. Але побачений на Марсі вуглекислий газ виявився звичайним наслідком необіологічних хімічних реакцій. Астробіологи винесли урок з цих тестів і звузили критерії, які використовують для пошуку інопланетян. Але досі їх пошук залишається безуспішними. Що ж, навіть якщо Ті, хто шукає і намагається створити нове життя, не переймається універсальним її визначенням. Чи потрібно вчителям біології у школах перестати переживати про зведення всіх визначень до одного істину наукового? Може бути речі, які ми вважаємо важливими, насправді властиві лише життю на землі. Зрештою, все від бактерій до блакитних китів походить від одного загального предка. А це значить, що у всесвіті наше життя всього лише одна з реалізованих можливостей. Щоб визначити життя точніше, нам потрібно зустріти інопланетян. От тільки спроба визначити життя до того, як ми їх знайдемо, може ускладнити процес їх пошуку. Лише увіть, якщо ви в 2020-х роках новий марсохід проїде повз марсіанина просто тому, що не визнає його живого істотою. Пошук визначення життя може перешкодити пошуку нового життя. Нам потрібно відійти від нашої нинішньої концепції і бути відкритими до виявлення життя, навіть якщо ми не можемо заздалегідь його собі уявити.